ele sou apaixonada por ela, mas um dia me perguntaram, mas por que essas perguntas? Porque essa matéria transforma vidas. Eu vejo isso a cada eleição, eu ouço isso de vocês. Esse, esse conhecimento transforma a vida profissional